Atrás do balcão de de lilás Ela faz amor com suicidas Pepsin com homicidas Serve Deus e Satanás Atriz Não teve fé de ser feliz E diz Enquanto ergue é seu vestido aos doidos santos Aos bandidos que a dor vive atroz Trinca seus dentes nos lençóis Depois Chora na manhã vigente Lambe a língua da serpente Labroso do algoz Voraz Devora o olhar dos caribais Mas traz Esculpido na retina O quarto no odor de urina Arena de ilusões reais Vários sono venire do balcão de Flávio Galilás Ela faz amor com suicidas, bebe com homicidas, serve Deus e Satanás